大家好，欢迎来到伊甸方程式。看过《冰原历险记》的朋友，相信都会喜欢上这部让人开怀大笑的动物喜剧电影。电影中每一位个性鲜明的动物角色都发挥了举足轻重、不可取代的作用。但你们知道他们在真实世界中究竟是怎么样的动物呢？是不是跟在电影表现出的一模一样？透过今天的影片，要跟大家介绍时刻精力旺盛。 却天真傻气，常常做出惊人之举的附属兄弟可拉鼠与艾迪。影片开始之前，这个频道是想带大家多了解我们生存乐园的频道。如果你对自然动植物感兴趣，欢迎按下右下方订阅并开启小铃铛，才不会错过后续的精彩影片哦。现在就开始今天的内容吧。在17世纪大航海时代，英国探险家来到北美洲，参与建立殖民地。 在探索过程中，他这般描述了当地一种奇特动物：头像猪，尾巴像老鼠，体型和猫差不多。但其实它与猪、猫、鼠的关系都差得挺远的。它是北美大陆上唯一的有袋类动物——北美负鼠。负鼠是一种远古的生物，最早可以在距今约七千万年的白垩纪晚期地层中发现它们的化石。所以。 北美负鼠确实经历过《冰河历险记》中的冰河时期。它们全身覆盖深灰褐色的毛皮，唯独脸部呈现突兀的白色，脸型尖长，有几分老鼠的模样。在它长长的嘴巴里，共有五十颗牙齿，几乎是人类牙齿数量的两倍。特别值得一提的是，它们有一条裸露的尾巴，看似软弱无力，却可以缠住树枝，让它像猴子一样倒吊在树上。 就如同在《冰原历险记》电影中那般，负鼠名字的由来包含了满满的母爱。当新生的小负鼠离开妈妈的育儿袋，他们会爬到妈妈的背上，由妈妈背负移动，这是它们特有保护幼儿的方式。并且，北美负鼠繁殖快速，每年能够受孕二至三次，从受孕到生产大概只要十几天，有带类动物的幼崽。 无法在母体内充分发育完全，需要进入妈妈的育儿袋中继续发育，是宝宝们最安稳的避风港。而附属每胎有六至十五只幼崽，所以常可以看到附属妈妈像是一台挤满人的公车，被上载住密密麻麻的附属宝宝。北美附属天生有些行为与众不同，例如它们行走的方式就颇为特殊。 它们以顺拐方式行进，一侧的前后肢会同时行进，紧接着是另一侧的前后肢。也就是说，它们不适合在地面迅速奔跑，地面活动笨拙，并且没有强力攻击武器的北美附属，遇到天敌时，装死就成了生存唯一手段。或许装死听起来非常不靠谱，但却是动物界许多小动物采取的生存手段，其中装死本领最厉害。 最能骗过掠食者的，当属天生的表演家北美附属了。甚至可以说，北美附属是依靠着这个能力，才成为现今北美洲唯一生存的有袋类动物。当北美附属遇到危险，他们会马上停止逃命，翻倒在地，熟练地吐出舌头，尾巴蜷缩，同时伴随轻微的身体抽搐，彷佛命不久矣。为了瞒过敌人。 它们还会搭配痛苦不堪的表情，甚至连呼吸和心跳都能暂时停止，视为降低心率，体温也迅速下降。那些喜欢狩猎活物的捕食者，面对附属活灵活现的表演，往往失去进食的兴趣，悻悻然离开。万一遇到对此事也感兴趣的动物，北美附属还偷偷留了一手。 他们会从肛门附近的臭腺排出一种带有腐尸气味的液体，让捕食者以为它已经死去好几天，高度腐败，从而失去用餐性质，不愿捕食。在敌人离开后，倒地装死的负鼠便恢复正常，确保危机解除后立刻爬起逃之夭夭。但其实，人们曾一度认为负鼠的装死不是骗术，它们是真的被吓晕了。 但随着科学家对负鼠进行活体脑测试，发现负鼠在装死状态下，大脑一刻也没有停止活动，与动物睡眠或是被麻醉时大脑活动减缓不同，显然它们是在紧张的等待逃命的机会。不过，虽然它们大脑很活跃，但身体确实已经麻痹了。它们装死时，体内会迅速分泌出一种麻痹物质。 这种物质传递信息给大脑，使自己失去知觉，然后翻倒在地一动不动。可见，为了骗过敌人，他们把自己都骗了。但令人惊讶的是，北美附属除了拥有保命的小聪明外，还有抵抗各种毒素的大本领。科学家发现，北美附属对多种常见的毒蛇毒液免疫，这项能力被应用来制作抵抗蛇毒的血清。另外， 由于体温很低，只有摄氏三十五度左右，北美负鼠成了哺乳动物中少有的不容易得到狂犬病毒的物种。可以说，北美负鼠是一种百毒不侵的动物。最后，负鼠在现实中真的如同电影中可拉鼠与艾迪那样天真傻气，让人发笑吗？不得不承认，作为一种原始的哺乳动物，北美负鼠的智商真的不高。 科学家做过实验来估算动物的智商，人类的智商大约是七点五，浣熊大约是一点四，负鼠则大约是零点三五。所以北美负鼠会做出傻事，我们似乎也不能怪它呢。想问问各位，对北美负鼠带有怎样的印象呢？是觉得它丑陋可怕，还是呆萌可爱呢？看完今天的影片，有没有颠覆你原本对它的想象？ 其实，在北美地区有许多人将北美附属当做宠物饲养。它们胆小温顺的性格，就像一位乖宝宝，搭配中型犬的体型，真的蛮适合养在家中当做宠物的。看到它们咧开嘴的样子，彷佛在笑；闭上嘴歪头的样子，又傻傻的，是不是非常讨人喜欢？也想要养一只呢？这集的影片就到这边，谢谢各位的观看。 如果有其他感兴趣的题目，欢迎于下方评论区留言讨论。请帮我按赞、订阅、加分享，将继续为你们提供优质内容。你们的支持是我最佳的动力。我们下次见。